Szívemben fájdalom ül, gyere is űzd a könnyeimet. Van egy lány, ki úgy szeret, tudom a vágy. hogy mond ki, hanem ne hazudj sohasem. Széttőtt egy szív, de mégis visszahív. Van még egy lány, talán. Szívemben fájdalom hű,